Somos un levantamento popular e cidadá contra determinados proxectos mineiros, en particular contra a eh, megaminería e contra a minería con cianuro, onde a mobilización máis importante foi a de Corcoesto. Entre os factores máis importantes que originaron esta mobilización social contra a megaminería contaminante está a maior concienciación social respecto á protección da saúde, do medio ambiente e do patrimonio. Polo tanto, a sociedade galega exixe a prohibición do uso do cianuro nas actividades extractivas, a protección dos espacios naturais, a prohibición da megaminería, a prohibición da extracción de minerais polo sistema de ceo aberto, a prohibición de, de técnicas como fracking, a prohibición das actividades mineiras en solo rústico de protección, de protección arqueolóxica e a prohibición das actividades mineiras na rede Natura. Non é nada do outro mundo que pida a sociedade, pide sentido común e protección do noso patrimonio. En contra do que di a lei no, de 2008, a minería non pode ser considerada en ningún caso como unha actividade sustentable sustentable. Son actividades non perdurables no tempo, pois a explotación do recurso supón o esgotamento do mesmo e a destrucción irrevogable do medio natural anterior que nunca volverá a ser o mesmo. Impactos ambientais e na saúde humana da minería a ceo aberto para a extracción de oro que utiliza a lixiviación con soluciones de cianuro. Os efectos no medio ambiente e na saúde da utilización do cianuro son evidentes, coñecidos e están estudiados. O importante da minería con cianuro é o gran eh, rendemento económico que ten para as empresas mineiras. Unha tonelada de cianuro ten un valor no mercado de 1.200 euros Con elas se extraen 6 kilos de ouro que teñen no mercado un valor de aproximadamente 55.000 euros, é dicir que con un gasto de 1.200 euros se obtenen 55.000 euros de valor en ouro. Polo tanto, a única eh, motivo que justifica a utilización do cianuro é o enriquecemento das empresas mineiras. O proceso de siliciviación require moer moi finamente o cianuro para poder obter o ouro da plata. Estos des desfetos, os restos restos deste polvo se depositan nas escombreiras. O cianuro ten impacto na agua, ten impacto no solo, ten impacto no aire. Según a Directiva Marco da Agua, a auga non é un ben comercial como os demais, senón un patrimonio que hai que protexer, defender e tratar como tal. Simplemente, con este eh, texto da Directiva Marco da Agua, o Partido Popular tiña directamente que prohibir o uso do cianuro, pois contamina as nosas aguas. As principais fontes de contaminación ambiental asociada á minería son o cianuro, os complexos metalcianuro, os metales pesados, os drenaxes de ácidos das rocas. As minas son cicatrices na terra, montañas de residuos ocupan os seus redores e drenan os residuos ás aguas superficiais e ás reservas subterráneas. Se poden, ademais dos, des, dos desechos, se poden liberar as aguas superficiais e subterráneas reactivos químicos como cianuro de sodio. Derrames de cianuro hai experiencias de sobra. En Estados Unidos, no estado de Montana, está prohibida a utilización do cianuro na minería despois de que se producera a contaminación dos, os e das, dos solos e das aguas con 50 escapes de cianuro entre os anos 1982 e 1998. É dicir, é frecuente e ademais é repetitivo, incluso en países que chamamos desenrolados. A contaminación que máis prevalece é a contaminación das aguas freáticas, precisamente ese ben que é un patrimonio da humanidade debería de estar protegido. A liberación das, to, das sustancias tóxicas persiste unha vez que se pecha a explotación mineira e permanece durante anos, contaminando o, as aguas e contaminando o solo con residuo eh, cianuro residencial, produtos de descomposición, principalmente cianatos e tiocianatos, metales pesados, arsénico e sulfuros. En canto ao solo, tamén se ve prejudicado polas actividades mineiras en forma de tres tipos de, de, de afectación, a erosión, a sedimentación e a contaminación. A erosión e a sedimentación serán polas voladuras, molienda e remodación da vegetación. En canto ao aire tamén se ve presudicado e contaminado pola actividade mineira debido á fuga dos polvos do, do cianuro na súa molienda que se escapan ao aire en forma de cianuro de hidróxeno, o sea, de gas. Se estima que 20.000 toneladas de cianuro se evaporan anualmente desta fonte contaminante. En resumen, o problema ambiental ambiental da tecnoloxía con cianuro produce contaminación de agua, solo e aire, non só coas enormes cantidades de cianuro de sodio, sino tamén a través de outros residuos da propia actividade mineira. A presencia de metales pesados e outras sustancias no agua, no suelo e no aire provocan efectos eh, tóxicos na saúde de todos os seres vivos, tanto as persoas como os animais como os vegetais. Os metados pesados, os metales pesados non poden metabolizarse naturalmente, persisten no organismo e exercen os seus efectos tóxicos. O cianuro é un veneno para todos os seres vivos, incluso a dosis moi pequenas. Ten unha repercusión inmediata nas vías respiratorias, na, na pel, nas, eh, unha afectación conxuntival e tamén a nivel digestivo e produce efectos crónicos a nivel cardiovascular, respiratorio, neurolóxico, gastrointestinal, dermatolóxico, endocrino e reproductivo. Incluso dando lugar a malformacións en fetos. Para lograr unha minería responsable é fundamental a creación do Consello da Minería como organismo de control e regulación de calquera actividade mineira desenvolvida en Galiza e que ademais leve un control sobre a seguridade das explotacións mineiras e a prevención de calquera tipo de contaminación. Por lo tanto, A minería a base de cianuro é totalmente incompatible coa sustentabilidade ambiental e social. Por iso, daremos o noso voto favorable a esta a toma en consideración deste de proxecto de lei e esperamos o voto favorable do Partido Popular nun acto de responsabilidade política para garantir non só a calidade de vida e a saúde dos galegos e as galegas, sino tamén para garantir a calidade dos nosos solos, das nosas augas e dos nosos produtos agrogandeiros. De non ser así, se o Partido Popular non apoia a toma en consideración desta lei a prohibición do cianuro nas explotacións mineiras na Galiza, estaría a confirmar que o novo imposto compensatorio ambiental mineiro non é máis cunha nova maniobra publicitaria do Partido Popular para autorizar a custe de liquidación as explotacións mineiras de todo tipo, incluídas as explotacións mineiras a ceo aberto, as que utilizan cianuro ou as que utilizan utilizan a técnica do fracking. En todo tipo de solo, sexa a calcesia, o seu nivel de protección, incluída a rede Natura. Polo tanto, esperamos que toda esta Cámara dea o apoio a unha eh, proposición de lei que simplemente garante a saúde das persoas, dos animais, do solo e da auga. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Martín.